حودك هني دم هني لما هني هني هني حودك هني دم هني لما هني هني هني حودك هني دم هني دم هني هني هني وانا عبران وانا عبران دم قوليلو كبليلو وانا عبران وانا عبران خوشكو كجمال خالد بقايا وانا عبران وانا عبران دم قوليلو كيب ليلو وانا عبران وانا عبران خوش كل كش بقايا mahanne hanne han Haydi de hanne ne mahanne ne mahanne hanne han Haydi de hanne ne mahanne ne mahanne hanne hanne Haydi de hanne ne mahanne ne mahanne hanne hanne hey Ewan ahleran baran retoyo demi goleylo keble medaya Etiman memek medaya Deme go leylo keb leylo Etiman memek medaya Hoş go keşmal edbe هني لما هني هني هني هاي دب هني دم هني لما هني هني هن هاي دب هني دم هني لما هني هني هني هاي دب هني دم هني لما هني هني هني إن وانا man anne, ne man anne, hanne, hanne, hanne, hanne, ne man hanne, ne man hanne, hanne, hanne, hanne, hanne, ne man hanne, ne man hanne, hanne, hanne, hanne, hanne, ne man hanne, ne man hanne, hanne, hanne, hanne,